द्वार का दे खड़ कान रे हे वाला रही ना शको दम बिना मन घूमती मानव राव कोडिला कानरे, कान रे हे वाला रही ना शको दम बिना वाला रैना रे हे शको दम विना